Nena, sin esfuerzo puedo sobrevolar Nena, pregúntame qué te puedo enseñar ¿Cuál es mi secreto para la inmortalidad? ¿Cuál es mi secreto para la prosperidad? Nena, sin esfuerzo puedo sobrevolar Nena, pregúntame qué te puedo enseñar ¿Cuál es mi secreto para la inmortalidad? ¿Cuál es mi secreto para la prosperidad? Y hace mucho que no vuelo, pero ni siquiera intento Con excusa para ser honesto Mientras pienso me deshago de todos tus recuerdos Es por eso que ahora ya ni pienso Y hace mucho que no vuelo pero ni siquiera intento Con excusa para ser honesto Mientras pienso me deshago de todos tus recuerdos Es por eso que ahora ya ni pienso con blue quiero más, invierto el calle y doblo el monto Hoy para eso no soy tonto En el voy a quemar que no queden ni escombros Que no queden esos locos y doblo el monto Pues para eso no soy tonto Voy a subir en una van, a mí ya me queda poco De todo yo me despojo ni ni siquiera Nena, sin esfuerzo puedo sobrevolar Nena, pregúntame que te puedo enseñar ¿Cuál es mi secreto para la ¿Cuál es mi secreto para la prosperidad? Nena, sin esfuerzo puedo sobrevolar Nena, pregúntame qué te puedo enseñar ¿Cuál es mi secreto para la inmortalidad? ¿Cuál es mi secreto para la prosperidad? Nena, sin esfuerzo puedo sobrevolar Nena, pregúntame qué te puedo enseñar ¿Cuál es mi secreto para la inmortalidad? ¿Cuál es mi secreto para la prosperidad? Nena, sin esfuerzo puedo sobrevolar Pregúntame qué te puedo enseñar ¿Cuál es mi secreto para la inmortalidad? ¿Cuál es mi secreto para la prosperidad?